Tahapan empat kita gunakan pada bagian tubuh yang ada muncul masalah. Misalnya Anda muncul ada masalah di bagian kepala, maka Anda pakai tahap empat bagian kepala. Kalau di badan Anda muncul masalah, Anda pakai bagian tahap empat bagian badan. Kalau Anda muncul baal di kaki, masalah di kaki, maka pakailah bagian kaki. Contohnya misalnya Anda mengalami kaki kanan yang bakal, mati rasa. Anda menyadari titik pantat kanan lepas tegang, lalu menyadari kaki kanan maju yang bagian kulit gelap lepas tegang sampai ke ujung jari kaki kanan. Lalu Anda menyadari balik kaki kanan Anda dari ujung jari kaki kanan Anda, bagian dalam yang agak terang kulitnya, sampai ke pangkal paha. Diulang-ulang menyadarinya hingga rasa baal ini reda.